Hi, this is John Chen. 你好，我是陈老师。今天我们要练习现在几点。What time is it now? 现在几点？现在几点？现在几点？It's one o'clock now. 现在一点。 现在一点。点 means o'clock。一点，两点，三点，四点，五点，六点，七点，八点，九点，十点。 十一点，十二点，twelve o'clock，十二点，十二点分，minute，twelve o five，十二点五分，十二点五分。 Twelve ten，十二点十分。十二点十分。分。十二点十五分。十二点十五分。十二点。十二点五分。十二点十分。 十二点十五分，克，克 means quarter，半，半 means half，十点，十点一刻，十点一刻，十点十五分，十点半，十点半。 十点三十分，十点三刻，十点三刻，十点四十五分，十点，十点一刻，十点半，十点三刻，差，差，means less。 to say quarter to one o'clock. 差一刻一点。差一刻一点。Twelve fifty. 差十分一点。差十分一点。Twelve fifty-five. 差五分一点。差五分 一点。